इंदौर में बड़ी संख्या में स्पा सेंटर चल रहे हैं और यहाँ पर मसाज की आड़ में देह व्यापार किया जाता है कुल मिलाकर पुलिस को ऐसी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जब छापा मारा तो यहाँ पर कई विदेशी युवतियों को पकड़ा गया जो टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी और यहीं पर रह गई पार्लर की संचालक उनके फोटो व्हाट्सएप पर भेजकर ग्राहक बुलाती थी उनके ग्रुप में छात्र इंटीरियर डिजाइनर ट्रांसपोर्ट कारोबारी भी शामिल थे कुल मिलाकर पुलिस को यहां छापे में लाखों रुपए कैश और विदेशी करेंसी भी मिली है क्राइम ब्रांच के अनुसार लसुड़िया क्षेत्र में मीरा वेलनेस स्पा सेंटर पर मसाज की आड़ में देह व्यापार किया जाता था कुल मिलाकर जब इस